کیا کر رہے ہو تم پیپرونی پیزا حرام کھا رہے ہو مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ میری اولاد نے ایک دن حرام کھا کے مجھے بدنام کرنا ہے یار اپنا نہیں تو اپنی ماں کا تو کچھ سوچ نہیں کرے یہ پیزا حلال ہے اچھا یہ پیزا حلال ہے ہاں، حلال ہے اچھا حلال پیزا ہے بغیرہ تو پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا جب مجھے بھی پیزا لا کے دے شاباش ماں بیٹا دونوں حرام کھانے پہ لگے ہوئے ہیں او میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب تو نہیں ہے کھاتے رہو کھاتے رہو حرام اپنی پرواہ نہیں ہے تو اس کے باپ کی تو پرواہ کر لیتی مجھے تو پتا تھا جس دن سے میں نے تجھ سے شادی کر لی تھی نا مجھے تو پتا تھا کہ ہماری اولاد نے تجھ پہ ہی جانا تھا تجھے اپنی پرواہ نہیں ہے تو اس کے باپ کی پرواہ Seni. Yaşam کدھر گیا بے شادی کے بعد یار بڑا فریش فریش بڑا خوش خوش نظر آ رہا ہے تو آج کل یار علی میں تجھے کیا بتاؤں تجھے پتا جب سے میری شادی ہوئی ہے میری تو زندگی بدل گئی ہے وہ کیسے میری بیوی کے چہرے پہ ایسا نور ہے کہ رات کو اندھیرے میں وہ چمکتی ہے اور یہ سیریس ہاں یار بھابھی سے مجھ کو بھی ملوا دے شاید ان کا نور دیکھ کے مجھے بھی ویسی بھی بیوی مل جائے آپ میں تجھے ملوا چلا لیٹس گو یار لیٹس گو چل چل دیکھ علی اس کا نور ہمارے چہروں پہ پڑ رہا ہے اور یہ نور ہے وہ سیل فون پہ تیرے میسج چیک کریے بیوقوف انسان یہ کالی کالی آنکھیں یہ گورے گورے کا آ کے